мен так ким фарз намаздан кейін аятали курсини оқыса аның бейішке кірішіне өлім ғана тосқол болады деген хадис оқыдым демек фарз намаздан кейін аятали курсини оқып зикр чалыш керек пе же сүннет намазды оқығандан кейін зикр чалыш керек пе тең бар Бізді ханафи мазхаб бойынша туғандар мысалы сүннет намаздар құптан менен пешімдегі. иә ошолорду аткарып деп бул дагы намаз фарыздынчы толуктоосу да кооздугу сүннөттөрчү түшүнүктүүбү ошон үчүн сүннөтү менен толук болот анан аят ал курсини окуй бериңиз анан зикирлерди кыла бериңиз фарз намаздан кийин биздин уламалар айткан робби Ана дикрика ва шукрика ва хусни ибадати жана ошого окшогон кыска намазды окуп эле турсун деген ханафи мазхабта фарз намаздан кийин көпкө чейин отуруп калуу жакшы эмес деген қысқарақ хилафи ауля деген макру танзихи деп кейбір ғалымдар фатуа беріп қойған жер бар қандай ол болсын өте көп ажыратып жүрбей қысқа нұсқаны дұға қылыңыз болды тұрып кетіңіз дағы барлығын бүткеннен кейін анан кейін қылыңыз чогултуп тұрып себеп дегенде сүннет намаздары қайсы намаздарда сүннеті болса ошо менен анан баардыгын атқарып бірақ әрбір бир намазда альхамдулилля бул жақта аят аль курсини окуп кое берсеңиз болот көп убакыт деле кетпейт да парызға парызгачы түшүнүктүүбү кейбірлерінде де пайғамбарымыздың хадисінде екі өтен келеді кейде фарыздарда кейде толық намаздарда бұның барлығын барлық риуаяттарды алып келіп тұрып ананы жиынтыға шығарғанда мысалы бағымдаттан кейін жасаңыз асырдан кейін аны қыла беріңіз ал талассыз бірақ сүннеті барлар болса алла сүннетін толықтап себебі сүннет ошо намазға жармашқан парыз намазға жармашқан түсінікті түшүнүктүүбү ошон үчүн менин эң кенже баламды бир туған бажама бала қылып бағып алғанына жубайым екеуіміз ақылдашып бергенбіз себебі ал бажамдың қайнежемдің қайнежем қайнежемнің бір еле қызы бар еле үйінде ұрыш еркек балам жоқ деп ұрышып жүрішті бажамдың бір туғандары кетіріп башқаға үйлен деп жүрішті эми азыр үйіне барсаң үйінде баяғы уруш чыр жоқ жақсы жашап қалышты менің баламды баламды беріп қойғаным күнә емес пе жоқ мейлі алар бақса ештеңе емес бірақ біліп қойыңыз бәрі сіздің балаңыз да қандай ол болсын аларға алардың ошол сен бажаңдар өте тұрған болса құдай сақтасын аларға мұрасқор болбайды ал сілерге мұрасқор болады бұны біліп қойған бұл мәселесінде анан кейін немелерде дағы махрамнан махрам мәселесі сілерге байланышты болады Ажеке зына бұл қарыз дейді егер тоба қылып алладан кешірім сұраса ал қарыз қайтып келбейбі әлбетте иншалла құда қаласа чоң үміт тоба қылған болса эле құда қаласа барлығы орнына тұрады әжеке егер уурулук қылсаң иманың шығып кетеді екен қайра тоба қылсаң қайтады бирок мурункудан алсыз иман болот дейт ошол иманды бекемдеп күчөтсө болобу эстесең istesem kiçinemde uğurluk kılıp alıp magazinden uğurluk kılıp alıpmın magazinden deydi. İnşallah istiğfar tövbe menen bardık günöler geçiriledi. Tövbe kılış gerek. Çoğun günöler tövbasız geçirilmeyi. Kaysı dede namaz okusan geçirilip getir. Ee, tiyaka varsan, umra kılsan, tiyaka geçirilip getir. Sadaka kılsan, Kur'an okusan geçirilip getir. getet. Kiçineki günler? Çoğun günö gıybat bulmenin geçirilmeyi. уурулук бул менен кечирилбейт зына булар менен кечирилбейт булар чоң күнөөлөр түшүнүктүүбү буга тооба керек тооба кандай тообанын үч шартын аткарыш керек биринчи ушу кылган жаман ишке пышайман болуш керек кейиш керек шайтандап шайтан мен ушу минип алып ушу бекер кылган экенмин деп учурда ташташ керек келечекте кайра кайталабайм деп аллага убада бериш керек я алла болду бүттү ушу акыркысы эми кайталабайм мына ушул тооба эгерде ал инсан менен алланын ортосундагы укук болсо инсан менен инсандын ортосундагы укук болсо бир нерсесин алган болсоңуз үч тообага үч шартка дагы бир шарт кошулат кайтарып берем ручканы алып алгансызбы кайтарып берем <coughs> бир нерсесин уурдап алдыңызбы кайтарып бериң аны эгерде кыйбат кылдыңызбы жала жаптыңызбы токмат барып кечирим сураңыз кечирип коюңуз мен сизге ушундай болуп болуптур ушундай кылып кыйбат кылып алыптын деп түшүнүктүүбү ансыз кечирилбейт намаз окуп калдыбы уақыт бар он москвадан ипотека квартира алсам болобу Бишкекте ошто үйім бар москвада иштейм он жылдан бері болот ала берсеңіз болады теология бағытында оқыса болобу ал жақтан илим алғанда парызы айынды атқарған болосың бо Э, сұрағанымдың себебі түркияда кейбір теологтар құрандың кейбір жерлерін өзгертіш керек дегендері бар астағфирулла ең дұрысы медресе э, туғандар құранның кейбір жерлерін өзгертіш керек деп эми қайерде ғана ол болсын имандан шығып қалады имандан шығып қалады андай оқу жайға қадам таштабаш керек фарызда айынды мен қайсы жерде оқытады қай жерде оқытады білмеймін бірақ альхамдулилля ілім алғанда дағы тура бағытменен қарап алыш керек ошон үчүн айтат кимден дин алып атасың үйрөн биринчи дин дин жолу менен келет пайгамбарыбызга ошон үчүн мураскорлору пайгамбарыбызга окшогон болсун ошондон илим алыш керек ансыз башкалардан жөн эле буну илим ала берет өзү мусулман эмес алса болобу болбойт ошо дин диндарлардан үйрөнүш керек дин диндарлардан мен үйлөнөйүн деп жаткам өзүм дааватка чыгып турам үйлөнө турган кыз дааватка чыксаңй чыга турган болсоң тийбейм деп жатат макул деп алдап алып алсам эч нерсе болбойбу анын үй бүлөсү дааватка чыккандардын акыйдасы туура эмес деп эсептешет экен кандай кылсам болот жок алдасаңыз болбойт э. эм кыз аз эмес го эми <laughs> жакшы дуба кыла бериңиз иншалла анан акыйдасы туура эмес десе кайсы жери туура эмес эмнеси айтсын анан кийин сиз жооп бере албасаңыз келиңиз сизге жооп биз беребиз мүмкүн сиздин кээ бир жеринде туура эмести көрүп калгандыр андай дагы боло берет да туура эмес ишенимди ошон үчүн альхамдулилля ишенимди оңдош керек акыйда оңдолбосо болбойт ыйман бекем болуш керек ширк түп тамыры менен жок болуш керек макулбу андан кийин альхамдулилля биздин акыйдада куранга болгон мынакей азыркы кээ бирин өзгөрүш керек деген ничего себе мындай бир болгон эмеде дамыла кудай рахматы даже мен эсимде бар э, дамыла фатва бөлүмүндө иштейт эле бул эки миң э, тогуз бекен же он бекен аллахума салли ала муфтий эмес эле анда мен қазы елім а екі мың он екен значит мен қазы елім шардың қазысы елім мол горький менен ә, правда бар ғой мына жағы нар жағында да правда болады ғой мына правда тоқтап тұрып кетеді ғой иә иә пудовкин а түрменің жанындағы сол жерде светофорда тоқтап қалды светофорда сразу сөйлесіп қалды дамыла деді мына жоғарғы кеңешке бір құран келген емес құрандағы жихаттын аяттары жок эмиш депчи ушундай котормосун көргөнсүзбү ошо таркатылат экен жок дедим э тооба кыл деме ушундай дагы бар экен а көрсө мына жерде фирка ахмади дегендер бар эмес беле кадиянилер кийин ошолордон маалым кылып калдык э туугандар бул ислам дини кан төккөнгө согушуп эле бирөөнүн ичин жарганга чакырган эмес кан сактаган үчүн жиберилген ааламда кан төгүүнү токтотуу үчүн келген ынтымақты биримдүүлүк достукту орнотуш үчүн келген бирок жаман айтпай жакшы жок бардық динде бардық мамлекетте соғышқа даяр өзінің мамлекетін коргош керек өзінің балулықтарын сақташ керек ә? христиан дінін аласың ба бұтпарастарды буддизмді аласың ба любойын қарасаң бар мұрынтан берген барлық өзінің әскерлері бар өзінің құрал жарақтары бар ә? андай болбосо болбойт да исламдағы ошонун багытында альхамдулилля баардыгын айтып койгон исламга чейин кан төгүү дегендерди ислам келип ушулардын баардыгы менен күрөшкөн анан кыскасы ошолорду аяттарды тияк бияк кылатмыш да бир аятты алып көрбөйбү кандай болду имандан чыгып кетет ага ошон үчүн бул ишеним акыйда алла таалага болгон куранга болгон пайгамбарыбызга болгон угуп алыңыздар ахиретке болгон иман акыйда туура болуш керек сахабаларга болгон shiyalar жерде qilishadi qayerda nima bo'lyapti baribir ma'qulu bunaqa